کشمیر اپنے ہنر اور فنون کی وجہ سے عالمی شہرت پا چکی ہے یہاں کی دستکاری بے مثال مانی جاتی ہے انہی دستکاریوں میں ایک ہنر کانی شال کا بھی ہے جو شہمیری دور میں آ کر اپنا وجود پا گیا یہ شال کافی مہنگے اور ہر دل عزیز مانے جاتی ہے کیونکہ ان کی سجاوٹ اور بناوٹ دوسرے شالوں سے بالکل الگ تھلگ مانی جاتی ہے یہ اس کانی شال یہ برہ پہ یہ تقریباً ہاتھ ڈوڑ ہتھ ویری کانی انبروس وان زیادہ پانچ دہ ورہ یہ پہ کھت لڑکے بڑگامہ پیٹ آئے سری نگر پہ پٹنہ پھٹ آئے تموش یہ پہلے دہ اوسُس تَمہِ یہ ٲسۍ دِوان منٛز ساروی کھۄتہٕ لۄکُٹ جام تک بنانا چون تک دِوان پنچہ ساس روپیے کم کم اجرت دہ وری سنسنس یَتھ گئی سۭتۍ ؤژھ سن ریٹ زبردست ڈاؤن ووت کانے جام ووت ساس ٲسۍ دِوان یہِ ووت ترہن ساسن پہ پٕنٛژٕہَن ساسن پہ بدقسمتی سے پچھلی ایک دہائی سے اس کے بنانے والے کاریگر اپنے حالت زار پر رو رہی ہے وجہ ہے حکومت کی لاپرواہی اور مشینوں سے بننے والے نقلی شالوں کا مواد یہ مز نیبر کنس خریدار سے جام برو کن تران امس ونان سپوز یہ لچھ روپیہ یہ شیت ساس روپیہ دن یہ سوچان پانے جائے یہ گو شیت ساس یہ دم تم بہت پانچ نی ساسن امرتسر جام مل مگر میڈم یہ کم تھی کر اس پان یہ ڈیزائن دیت اس تاکین آمد سرکین لوکن یا تاکین کار خاندار یہ وہ یہ ڈیزائن یا یہ کم ہیوش تاکت تا یہ کرک مشینی تھوئی جاد وہ شب انکین اس حالات یہ وہ شب انکین اس پونس تارا بیشن کم تھی چلان خاص کی میں جموں و کشمیر حکومت سے التماس کرتی ہوں کہ وہ کشمیر میں اس طرح کے پائے جانے والے ہنر مندوں کی طرف غور و فکر کر کے ایسے انمور ہنر کو بچائے کہیں ایسا نہ ہو کہ جس دستکاری پر ہمیں ناز ہے وہی ہمارے ہاتھوں سے نکلنا جائے میں عوام الناس کو بھی اس بات کی اور رجوع کرتے ہوئے کہتی ہوں کہ نقلی مال و مواد اس کاروبار میں نہ ڈال کر خود ہی اپنی روزی روٹی کو بربادی کی اور نہ لے جائے میں رفیقہ ڈسٹرک بڈگام سے کشمیر انہوڑ کے لیے